pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luiz Otávio, eu sou o YouTube Cruzeirense. Aqui no nosso canal você encontra músicas, vocalóides, vídeos de animações, vídeos originais e curtinhas do Luiz Otávio. Nossos vídeos são dedicados para todo mundo e toda a minha família. Entre em contato aqui, ó, que vai aparecer aqui e siga no, e siga no Instagram também, ó. E também siga a gente no TikTok e no Facebook também. E tchau! Tchau!